असलम दोस्तों मैं हूं हसीब और आप देख रहे हैं नॉलेज यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं आज से हम एक नए कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे इंग्लिश हैंड राइटिंग से मुतलक पहले चंद वीडियोस में जॉइनिंग हैंड राइटिंग से मुतलक बात करूंगा और आखिरी दो से तीन वीडियोस में मैं सिंपल इंग्लिश हैंड राइटिंग से मुतलक बात करूंगा और उसके बाद फिर हम उर्दू कोर्स स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ नोट्स भी तैयार किए हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं तो अगर आप इन नोट्स को हासिल करना चाहते हैं तो अपना ईमेल कमेंट कीजिए तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे और इन नोट्स पर आप काम कीजिए इन वीडियोस को देखते हुए तो इंशाल्लाह आपकी राइटिंग जल्द इम्प्रूव हो जाएगी तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब और स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर वन ए को लिखना है सेंटर की टू लाइंस में सर्कल ड्रॉ करना है राइट से लेफ्ट बी को लिखना है फर्स्ट लाइन ज़्यादा बैंड रखनी है सेकंड को थोड़ा कम बैंड रखना है सर्कल सी को सिंपल टू लाइंस में सर्कल बनाना है बी को ए की तरह स्टार्ट करना है और लाइन नंबर वन तक ले जाना है ई e को सी की तरह टू लाइंस में एफ को पहले एल बनाना है लाइन नंबर फोर तक ले जाना है और वापस जो छोटा सा सर्कल बनाना है जी को लिखना है ए की तरह पहले बनाना है लाइन नंबर फोर तक ले जाना है जी एच को बी की तरह स्टार्ट करना है और इसको एच की तरह एच ऐसे कंप्लीट करना है और सब को राइट साइड पे एक जैसा बैंड रखना है जैसे ऊपर कुछ लेटर्स लिख रहा हूं सबको एक जैसा राइट साइड पे बैंड रखना है एक वर्ड लिखता हूं ऐसे सबको एक जैसा राइट साइड पे बैंड रखना है एच के बाद लिखते हैं आई जे नीचे वाली थ्री लाइंस में के को पहले बी की तरह बनाना है फिर एच की तरह इससे बना के के के दो तरह का है एल टॉप थ्री लाइंस में एम ऐसे बैंड रखना है राइट साइड पे एन ओ ओ को ऐसे बनाना है आगे ज्वाइन करने के लिए पी नीचे वाले थ्री लाइंस में क्यू आर आर का सर लाइन नंबर टू के ऊपर एस का सर लाइन नंबर टू के ऊपर टी टॉप थ्री लाइन में और ये लाइन फर्स्ट और सेकंड लाइन के सेंटर में आएगी यू यू के बाद वी लिखना है वी के इधर ऐसे छोटा सा सर्कल बनाना है अभी ज्वाइंट करने के लिए डब्ल्यू को भी ऐसे इधर छोटा सा सर्कल बनाना है same X Y and G अब सबको वन बाय वन मैं लिखता हूं ए कैपिटल लिख रहा हूँ जो कि लेसन नंबर टू में करेंगे